देख सकते हैं यार तीन स्किन पे लग रही है और एक ही जैसा गेम प्ले है तो गेम प्ले कुछ अलग अलग नहीं होने वाला जी हाँ गाइस गेम प्ले बिल्कुल एक जैसा ही होगा तीनों स्क्रीन पे जैसा कि आप चल रहा है और काफ़ी लगनी है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन करना और ये वीडियो आप एंजॉय करो और बताना कि नेक्स्ट वीडियो पार्ट थ्री सब सफ़र का चाहिए किसका अटैक्स क्या या पबजी लाइड या फ्री फायर पे वीडियो चाहिए इसका पार्ट चाहिए या कोई न्यू गेम चाहिए तो उसका कमेंट नीचे करना और गाइस जिसका कमेंट अच्छा होगा तो मैं उसको अपनी अगली वीडियो में शॉर्ट आउट ज़रूर दूंगा तो मैंने अपने चैनल में शॉर्ट आउट देना भी शुरू कर दूंगा जिसका कमेंट अच्छा लगेगा उनको मैं शॉर्ट आउट करूँगा एक को नहीं करूँगा जितने कमेंट्स आएंगे जिनकी जिनके अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे तो मैं इन सबको शॉर्ट आउट दूँगा सो गाइस इसीलिए आप पहले क्या करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करनी है अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर करना ठीक है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना और जो भी गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ वहाँ से डायरेक्ट जाके आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं ठीक है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आज की वीडियो काफ़ी इन्जॉय करने वाला होने वाले हैं ट्रिपल स्क्रीन पर एक ही गेम प्ले बस इन्जॉयबल होने वाला है तो एंड तक ज़रूर देखना यार प्लीज़ एंड तक देखना है आधे में से छोड़ कर मत चले जाना और इतना इन्जॉय कर रहे हो ना तो यार वीडियो को लाइक बनता है यार लाइक तो ज़रूर बनता है ना गाइस लाइक बनता है यार तो चलो गाइस बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं so let's begin over and takeout song शुरू कर दिया जाए गाइस उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताना कि कैसी लगी और बताना ज़रूर कि पबजी किस पे वीडियो बनानी चाहिए तो मिलेंगे आपको ऐसी ही मज़ेदार चटखार वीडियोज़ में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना बाय बाय और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना लाइक जरूर करना सब्सक्राइब जरूर